या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः बोलो देवी मैया की जय अपना पाप दो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें धन्यवाद